Aunque la búsqueda de imágenes, como todos los servicios de Google, varía de forma regular, en estos momentos la búsqueda básica de una imagen, cuando te creamos, por ejemplo, Río Negro, lo que nos va a mostrar es, en algunos casos, no en todos, una primera banda sugiriéndonos posibles formas de depurar esa búsqueda. En este caso nosotros vamos a elegir, por ejemplo, Río Negro Paisajes, lo que ha hecho ha sido mostrarnos completar nuestra búsqueda añadiendo la palabra paisajes. Vemos todas las imágenes y cuando seleccionamos alguna de ellas, por ejemplo esta, lo que hace es abrirnos una banda central en la que nos muestra una ampliación todavía miniaturizada de la imagen con posibilidades de visitar la página en la que ésta se encuentra o ver la propia imagen de forma independiente. Eh, aquí vemos la imagen a su tamaño real. Además de esto, tenemos la posibilidad de buscar imágenes, la misma imagen en otros tamaños. En este caso encontramos una imagen a 640 píxeles por 488 cuando la original era de 1400 por 1050. También tenemos la posibilidad de hacer una búsqueda por imágenes que lo que va a hacer va a ser tomar esa imagen y localizarnos a partir de ella. Si está bien identificada nos da informaciones, en este caso es una imagen de Villa Langostura, nos da imágenes similares y nos muestra otras páginas en las que se encuentra también la misma imagen. Una vez que hemos visto esas informaciones, podemos continuar con otras imágenes de las que teníamos en el listado superior, hacia adelante o hacia atrás, o bien cerrar esta ventana de visualización y buscar desplazándonos por la página la imagen que nos pueda interesar.